la palabra del Señor en esta tarde va a ser expuesta y espero hermanos que sea con la ayuda de Dios, puesto que está escrito, sin mí nada podréis hacer. El apóstol San Pablo, dirigiendo su primera carta a los hermanos de Corinto, les dice en el capítulo 10, y versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. Esta es la base escritural que tomaremos para la enseñanza de la palabra del Señor. Sin duda alguna, la idolatría era y hasta el día de hoy sigue siendo algo tan importante, algo que no deja de ser tema de interés y de actualidad y que definitivamente es uno de los problemas al que está expuesto continuamente aquel que le sirve a Dios nuestro Señor. La palabra idolatría significa rendir reverencia, rendir honor a alguna cosa o a alguna persona La palabra idolatría, según el diccionario, se refiere a esa inclinación, a ese sentimiento excesivo de reconocer y darle valor a quien realmente no lo tiene. Ídolo viene siendo esa cosa, esa persona, esa imagen, esa estatua, esa pintura, algo que el hombre hace y que después se inclina hacia él. Todos nosotros sabemos que hay un solo Dios. Todos nosotros conocemos que solamente hay un Dios, el que hizo el cielo y el que hizo la tierra el que hizo todas las cosas visibles e invisibles, el que nos da la vida y el que nos da el sustento, el Dios todopoderoso y omnisciente. Pero ese Dios habla, ese Dios habla y dice en diferentes ocasiones, en diferentes ocasiones, y de diferentes maneras dice así, así dice Jehová, rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Leí el capítulo 44 de Isaías, versículo 6. Fuera de mí no hay Dios. Y para muchos el ídolo es un dios. Y aquel que tiene en su mente un ídolo se le llama idólatra. Aquel que tiene en su mente y se inclina a ídolos se le llama idólatra. Dios nuestro Señor dice, y fuera de mí no hay Dios. Es tan terminante la enseñanza de Dios que el mismo Señor, el mismo Dios dice que Él no conoce, nunca ha conocido y no conoce a alguien que se parezca a Él o que tenga al menos alguna semejanza a Él en poder. No temáis ni os amedrentéis, no lo, no lo hice oír desde antiguo y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos para su confusión son testigos que ellos ni ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundó una estatua que para nada es de provecho? He aquí que todos sus compañeros serán avergonzados, porque los mismos artífices son de los hombres y todos ellos se juntarán, estarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, obrará en las ascuas, darále forma con los martillos, trabajará en ella con la fuerza de su brazo, tiene luego hambre y le faltan las fuerzas, no beberá agua y se desmaya, y se desmaya. El carpintero tiende la regla, señala aquella con almagre, lábrala con los cepillos, dale una figura con el compás, hácela en forma de varón o semejanza de hombre hermoso para estar en la casa. Y así Dios nuestro Señor entrega enseñanzas con relación a lo que es Él y con relación a lo que son los ídolos o las imágenes y todo aquello que el hombre fabrica. Antes de seguir explicando, quiero que quede bien claro, hermanos, nos conviene que quede bien claro esto. No hay nadie a mí semejante. No hay fuerte y no conozco ninguno. Y las imágenes y todo eso para nada es útil. Allí vamos y seguimos capítulo 44 de Isaías, versículo 18. Porque así dice Jehová, que crió los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la crió en vano, para que fuese habitada la crió, yo Jehová y ninguno más que yo. Luego, versículo 21, publicad y haced llegar, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová, y no hay más Dios, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y no se admite, no se admite que por alguna escultura o por alguna imagen se alcance la salvación. Por intermedio de eso, la escritura es bien clara. No nada más Dios nuestro Señor habla por Isaías profeta. Oigamos a David, oigamos al rey David, Salmo 115 dice el rey David estas palabras. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Porque dirán las gentes, ¿y dónde está ahora su Dios? Y nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán. No hablarán con su garganta, y como ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. Y los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es ayuda y su escudo. Amén. A la luz de estas escrituras, pienso que queda claro desde aquellos tiempos quién es Dios y a un lado quiénes son los ídolos, quiénes son, qué significan las estatuas. No nada más en el tiempo de los profetas, no nada más en el tiempo de los reyes, no, aún más atrás, en el tiempo de la ley, oigamos Dios lo que dice, oigamos a Dios nuestro Señor. Libro de Levítico, capítulo 26 Versículo 1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Qué claro, qué enseñanzas tan explícitas. Es la voz de Dios la que habla en esta tarde, amados hermanos. Y hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy, si usted ve esculturas, si usted ve imágenes, si usted ve alguna otra cosa relacionada con Dios, la enseñanza de esta tarde va en ese sentido. Para nada es de provecho. ¿Qué imagen me compondréis? Aún el mismo Cristo dijo, y nadie viene al Padre si no es por mí. No se alcanza la salvación ni el favor en nadie, ni por medio de nadie, sino en el nombre de Cristo Jesús. Y el único que conoce todas las cosas es Dios. ¿Acaso Dios necesita la ayuda de alguien? ¿Acaso Dios no es todopoderoso? ¿No es omnisciente que conoce todas las cosas? Él mismo dice, si todavía no está la palabra en vuestra boca, y a quien ya conoce todo, no está necesitado de nadie. Los cielos tiemblan a su palabra, la tierra es el estrado de sus pies, todos vuestros cabellos están contados, y uno solo no cae a tierra sin la voluntad de Él. No necesita absolutamente de nadie. Él es Dios, a Él la honra, a Él la gloria para siempre. En el tiempo de la gracia, en el tiempo ya de la gracia, cuando Cristo Jesús se presenta, también estas cosas sucedían. En el tiempo de los apóstoles, la escritura es muy amplia y muy vasta en la enseñanza. Me viene a la mente cuando el apóstol San Pablo andaba predicando allá por Tesalónica, dice la escritura que les habló de esto, que era necesario apartarse de todas estas cosas. Y aquellos no les gustó esta enseñanza, puesto que las costumbres, sus padres, sus abuelos, les habían entregado esta enseñanza y la tenían tan adentro que no admitieron al apóstol. Armaron un escándalo y el apóstol tuvo que irse de allí y se fue a Berea. Estando en Berea, empezó a predicar de lo mismo. El Evangelio Salvador, el Evangelio que redime, el Evangelio de Jesús. Y cuando los de Tesalónica se dieron cuenta que Pablo estaba en Berea predicando, se vinieron. Y allí en Berea empezaron a levantar tumultos y alborotos. Fue necesario nuevamente que sacaran a Pablo, al apóstol de allí, y luego lo llevaron a la mar, y de la mar embarcó y se fue, y se fue a Atenas, la capital de Grecia en ese tiempo, un país muy grande, una ciudad muy avanzada, los científicos, los sabios, los filósofos, la cuna de la civilización. Y allí estaba Epicuro, y allí estaban los estoicos, y allí estaban los grandes. Y llega el apóstol Pablo a Atenas y dice la escritura que cuando llega a Atenas el apóstol siente que se le parte el alma, siente tristeza en su corazón viendo al pueblo entregado a la idolatría. ¿De qué sirve tanta inteligencia? ¿De qué sirve tanta sabiduría? ¿De qué sirve tanta comprensión de las cosas si al rey de reyes y señor de señores no se le da el verdadero lugar? Ahí está el ídolo, ahí está la estatua, ahí está la imagen. Amados hermanos, y sucede lo mismo en Éfeso, cuando llega Pablo y predica los efesios, muchos creen, pero luego ahí está Demetrio y ahí están aquellos haciendo templecillos de Diana, la diosa de los efesios, y dicen, este Pablo anda predicando y su predicación, su enseñanza a nosotros nos trae problemas. A nosotros nos trae problemas porque ya no vamos a sacar dinero, porque la gente está creyendo a Pablo y ya no nos van a comprar los templecillos de plata que nosotros hacemos a la diosa Diana. Y el templo majestuoso de Diana también se puede venir abajo. Entonces ellos fueron y alborotaron al pueblo y todo el pueblo empezó a alborotarse y empezaron a alborotarse y a decir como por dos horas, grande es Diana de los Efesios. Fíjese usted hasta dónde llega la idolatría. Masas enteras, pueblos enteros pervertidos la muchedumbre pervertida detrás de cosas nefastas, ofendiendo a aquel que les dio la vida, ofendiendo a aquel que les da el aire que respiran y dándosela a alguien que no es nada. ¿Quién es Diana? ¿Quién es Astaroth, ¿Quién es todos aquellos dioses que nosotros hemos oído y hasta nuestros días? y que Huichiliwis y que Chimalpopoca y muchos otros. No hay nadie más, solo el Dios, el Rey de Israel, solo el Dios Todopoderoso. No hay nadie más y hasta nuestros días nosotros a veces sin saberlo respiramos algo de esto. Por eso la enseñanza debe de estar clara. No hay Dios sino yo. Nadie tiene poder de nada, solo Dios que hizo todas las cosas. Por eso el apóstol San Pablo dice, y sabéis esto, que ningún fornicario o avaro o hechicero o que es idólatra o amador de ídolos heredará el reino de Dios, tendrá herencia en el reino de los cielos. Son muy amplias las escrituras que hablan a este respecto, amados hermanos. Ahorita estamos en paz. Ahorita hay tranquilidad. Pero por este motivo vendrán días, se aproximan días, se aproximan días en que habrá tumultos y que habrá problemas para el pueblo de Dios. A usted le pudiera pasar a usted le pudiera pasar lo que ha pasado ya en la antigüedad. Y si no adora la estatua que yo he edificado, en este mismo momento ...será destruido. Y si vosotros, habrá quien dirá, y si ustedes no adoran y no se inclinan a este santo o a este otro santo o a esta imagen, seréis despedidos, seréis destruidos. Estimados jóvenes, son muchos años los que van a venir y en alguno de ellos usted puede ver esto. Pero el día de hoy está oyendo la voz del Señor. No hay a mí semejante. No temas. No hay a mí semejante. No hay fuerte. No conozco ninguno. Todo eso es para confusión. No sirve, absolutamente no tiene ningún valor. Tiene, sin embargo, un poder muy grande que le va a ayudar. Un Dios de poder, un espíritu, una fuerza que vibra en usted. Ese, esa fuerza, esa fuerza, ese poder le sacará adelante. Sigue en el camino del Señor. Sus ojos no se desvíen a la derecha, sus ojos no se desvíen a la izquierda. Un Cristo clavado en una cruz está frente a usted. Una enseñanza muy clara, una luz que refleja más grande que el sol. Ahorita le ilumina una palabra viva un alimento que viene del cielo le dará fuerza. Estimado joven, Dios te bendiga, Dios te guarde. Sigue adelante en el camino del Señor. Él los guarde y os bendiga. que no